Vai, é, Jesus, professores aqui no Fortnite. E hoje estamos aqui com Daniel. Oi! Hoje estamos aqui com o papai. Oi! Oi. Só meu pai mesmo. Livro de quatro folhas. Salve, então já vamos aqui, já tá começando a partida, a vai começar aqui, pai, aqui, E a gente já tá aqui na partida, a gente vai já tá na partida, vamos editando tá aqui. E a gente já tá na partida, a gente vai ganhar autoridade novo. Gostaram como eu falo? Rápido. Hein? O quê? Gostaram como eu falo? Cai no barco? O barco é uma ova. É mó ruim, barco. Vai cair onde? Tem o pior barco. loot do jogo. barco? É. Prefiro autoridade. Gente, eu tô afundando em autoridade. Tá, vocês venceram. Dois contra um não dá, né, galera? A não ser que você é seja indestrutível. Não é o barco mesmo. Ah, tá, é o barco sim, que ele não tá... É. Ah, aí que tem um jeito bom, ó, tá vendo? Ah, aí depois a gente vai pra cá, depois a gente vai pra frente, depois a gente vai calma. calma. Hoje vocês vão pro, usar, podiam pegar, bem que eu não vou deixar loot nenhum pra mim. Vão só deixar o tiro, bosta. Daniel é o único que vai cair lá. Do jeito que o Daniel é, ele não vai deixando nem um centavo. Não é dinheiro fica muito. Ah, não! Tá no drop. Opa, uma pistola, que bom. Trouxa. Caraca, o tubarão tem isso? Daniel, meu! Deixa a luta e deixa uma pistola! Matou! Matou sem bala, trapejada. Nossa, mas eu tô sem bala. Tá bobagem. Nossa, tá luta. Olha vindo ali, o outros. Uh! Para de gritar! Repolho. Repolho. Pimenta. Vou... Não, não. Não vou tomar chudão. Pimenta, pimenta. Eu tenho cura-cura. Todo mundo chega aqui. Fica aqui, pai. Vai. Olha ajuda, ajuda aqui, ó. Juba. Gente, eu vou quebrar sem vocês. Quero banana. Legal, preciso. Coco, coco, coco. Cadê o coco? Mais coco. Coco, vem cá logo. Um, dois, três e Levar peixinho. Gente, olha como tô rápida quero ver quem ganhar na corrida. Do... Nossa, Vivi! Ai, meu Deus! Ui! Dani... Tá. Quero ver quem me ganha na corrida. Meu barco. Meu barco. Todo mundo... Todo mundo. Meu pai subiu em cima do barco, barco, barco sentou. Daniel! Daniel! Vem ou não? Vem ou não? Tá, tá. Ataca da janela. Let it, para chutar a é missão. Gostaram? Gostaram? Eita, agora vai, agora vai. Vamos agora, agora. Meu Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus.

Vai, deixa eu pilotar, vai, sai, sai, sai. Ah, não, não, não. Eu matei. Vai, vagalume aí, vai. sai daí, vai, fogo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Subiu e vida. Eu quero. Não quero mais. Olha o pai. Ó, pai, olha aqui, eu queimando tudo. Ó, o que que é sutil? O vida? Ó, pai, a coisa que você gosta aí, ó. Daniel, as balas eu dei pro meu pai. Para de ser chapa, nossa. Olha, a grama ficou preta. Não, tá vendo? É azul. Peraí, deixa eu ajudar. Para de graça, é pra ir pra lá. Pai, entra aí, pai. Pega a bazuca. Não quer, não quer bazuca, não, Eu pai. quero. Então toma. Pai, tu não quer a bazuca, pai? Eu peguei. Pegou não, falar, ó. Passa o dia aí, Juba. Vai entrar ou vai tomar? Toma no barco. Toma. Alguém dá bala de bazuca? Vamos, botou tudo. Botou sete. Oxe, eu tenho zero. Quanto você tem? Zero. Eu tenho só uma bala do pente. Caramba, e pente a bala do pente. Ah, Nossa, essa dança todo mundo já está junto Né? Bora, bora. Simbora. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Baril de lâmpada. Ô pai, por favor, poderia me dar bala de vazio? Opa, quem tá me atirando aí, eu vou comprar. Tem, tem bala de vazio. Sai da bala de vazio. Quem tá me atirando lá atrás? Ô pai! É o bot! Bola de vazio. Também ai, vendo é bom. Não gosto não. Ai, não. É, Né? É um esquadrão. Eu detei um. Vai, Vai, não, não, não. Confia no Daniel. Vai, Daniel, você consegue. Quero tá tudo. Tá Botou, bola aqui. Vem na moitinha, vem na moitinha. Boa! Eu também ceguei, meu. Tem, juro, tem que prestar mais atenção. Parar de... Pô, pô, pô. Então... Ela não consegue ficar sem o loot, ela fica... Eu dar um pique de bazuca pra dar o loot. É a mesma coisa se você pegar alguma coisa dela, ela fica pedindo o resto da vida. Mas ela não esquece, ela pede o resto da vida. Nossa, é muito cara mesmo. É o Daniel. Não, Daniel, não comprou a renegada. Vai, pai. Tá bom, Sabe que eu sou a Jade. Não, eu sou tô É a Jade, essa eu colocando a mesma aqui. Ah, meu, travou. Tô indo, meu carinho. Vai, meu querido. Mãe, pro bot, mãe, pro bot, mãe, pro bot. Pode ir, me salvar. Olha, vem salvar aqui. Júlia! salvar, Júlia! Nossa! Pra chamar atenção. Os bots às vezes, tá às vezes tá forte, às é vezes... cara aí. Quer, Daniel, quer 12? Posso quebrar um negócio? Que isso, o bot tem olho biônico. Quem vai me salvar? Daniel ou Bruno? Bruno né? Ou sim. 40 segundos. Ajuda pra lá, vamos. O cara deve estar tá no cofre. Uh, tô Salvaram na van. O cara sabe onde você tá, Daniel. Tem um cara aqui. Ele tá esperando você. Ei, salva. Acabaram de salvar na van. Daniel, os camarões estão removidos agora. Ah, não, voltou. Eu tô lá em cima. compensa mais você pegar no cartão. Pega a granada e taca. E taca. Daniel, 50 segundos. Calma, Júlio, 50 segundos é muito tempo. Sim. e eu ainda tô com... lá em cima, ó. Onde ela tá também? Daniel e suas edições malucas. Sempre salvo o dia. Agora pega material aí. Material. Tem como eu pegar material? Tem, ó, um cofre aí. Muito Tô muito ferrado, pai. Tem um squad ali. Pô, você tem um bloco só, né? Não dá pra fazer nada. Vai me esconder. Fica de debaixo dessa plataforma. Compensa mais em autor... esperar os caras sair de autoridade? Bem provável. É, bem provável. Eu quero saber o que, que é isso. Será que tem alguma, ver com, alguma coisa a ver com a próxima temporada? Ou com o próximo evento? Um monte de parede aí pra quebrar. Pai, sabia que árvore dá mais que parede? Hã? Árvore dá mais que parede? pombo, pombo. Vai pra senão você morre. Vai pro bolo, vai pro Só poder fuga. Vai, vai pra pombo. Ei, fudinho aí, não. Eita, o caminhão do Lepo pegaram. Toma fruguinho aí. Ah, não. Olha o cara lá vamos lá, né, Danilo? Vai chegar lá. Pulou pro lugar pra tá ir. Os caras pegaram um cofre. Não, tô falando outro lugar pra Eu não tô nem aí pro cofre agora, Júlio. Você acha que eu vou pensar em loot agora? Tem cara aí na frente, um peixoto. Eu sei. O Daniel tá sem vida. Ah não, era um peixe mesmo. É que meio que fechou até um peixe. Aí você sabe, buga. Né, Vai, Daniel, os caras estão tá se curando, então. Não quer é que eu vou roxar mesmo, né? Hum, hum fica com longe. Você sabe que tem dois, duas pessoas... Ei, meu pai tá te... O que você acha que eu tô vendo pra litoral? Aproveita e deixa o lootzinho pra gente. Senhora, ela nem nasce. <laughs> Eu tava brincando. Ela nem ela nasce, ela já tá pedindo loot. Eu sou assim mesmo. Opa! Eles voltam a vida, dica, dica. Olha que cara na tirolesa. Voltou, voltou, voltou, voltou, voltou. Deve estar tá com um loot muito bom. Ai meu Deus, vai a cura pra esse grupo. Daniel, toma vai a cura. Ah, bom, Cara, tá cheio de cara aqui. Fala aí, então. Ah, ah vou morrer. Morre não. Tô indo aí, tô indo aí. Aí eu vou tacar um baiacura aí. Tô indo. Na frente, na tiro. Vem cá, Daniel. Joga rápido. Meu Deus, Julia! Não dá, não dá, não dá, cara. Matar. Calma aí que eu vou Não constrói, não constrói. O cara vai te matar. Eu tô arma nenhuma aqui, eu tô tentando matar uma arma. Ó. Não dá. ele sabe onde você tá, pai. ele não te matar. Ele estão indo aí, pai. Pai, não, adi não adianta se... Pai, não adianta se esconder, não adianta. Pegar informação. Opa, opa. Ai, Eu vou mudar meu nome de novo. Vai colocar Slayer? Não, vou colocar frisei. Tradutor, corretor, na verdade, tradutor para português, de Slayer, assassino ou assassino. Eu sou a Slayer. Slayer Ju. Daniel é Slayer Ping. Você é Slayer. Você vai ser Slayer. Tá bom, não interessa, não, interessa. Olha, que velho, olha que aqui. Tá estranho a arte do Deadpool, né? Parece fortilha. Ainda tem boss aqui, Júlio? Não. Meu Deus, vou demorar 5 anos pra pegar essa Ah, legal, tem um baú lendário e é uma pistola. Eu não sei se era baú lendário, mas tava, tá, mas tava com uma, coisa acho que não era não, que é dropar uma pistola azul. Verde não. Tu! Lindo, escada. Brasil, já dois. Caganelo. Dois barris de slurp, mais um barril de slurp. 500, 500 de slurp, ó. 50 de slurp. Uh, um chudinho, quem quer. É? Nossa, é muito ruim de achar, minha gente. Pessoal, não caia nesse lugar. É uma péssima escolha você vem aqui. Não tem mais o cofre, isso é ruim. Quem quer, é? quem quer, é? quem quer. Pai, vem pra pista de dança. Não, pode ser do outro lado, mas beleza. É Ó, a barriga de dois. Peraí. Thank Vem cá, pai. Aqui, ó, chudinho. Dá chudão pra ele. Bolinha é fogo. é claro, 12 azul sempre tá disponível. Júlia azul. Não tem mais o copo, tá? Eu vou pegar metade. Para com isso, Júlio. Uma galinha. Daniel, faz, Daniel, faz não vai voar. Não, pai, fica parado, fica parado. O baú! Peraí, para de brincar. Foi. Uou, Julião. Daniel, não. Bicho good morante da pega. Levando. Ah, tá. Então tá. Nem queria mesmo. Eu nem queria mesmo. Vai, quem, é gordo? Posso usar só metade. Meu Deus. vai, vai quebrar o negócio. Ah, vai quebrar o negócio. Olha o negócio, Boa sorte. Engalceva. Quer curar com arão? Tá com furatura no helicóptero. Tá, você não vai levar, tá, cara. O helicóptero. Vamos parar no lugar aí pra tá, ficar tá melhor, Eu tenho. A única coisa que pegou aqui é a Luna que pegou. Não é? Ih, o cara tá vindo. É aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Vou morrer. Ó, oh, o cara joga bem. Pegou fogo, Gugu Bar. Um bolo cada carro. fazer. Eu sei. Assim. Produção. E o dano? Cadê o dano? Então Só não vai dar pra ver. Esqueci agora. Tudo dano aí. Você pulou? Pulou a autoridade? Não! Cai aqui! Deixa eu colocar o básico do Daniel pra ir cair em Portogado. Se é uma arma, me dá. Achou alguma arma pra mim? O, o Daniel vai lá, o Daniel vai lá pra ali Daniel tá indo lá pra ele solar não. Perguntou automático, uai. Olha eu, pai. Pega o meu cartãozinho, então. Vai lá, vai lá pra frente do Daniel. Tá, me pega do Daniel não vai dar. Dá, dá sim. Ficou 5 segundos. Não vai, vai dar pra chegar, pai, mas só que não vai dar pra chegar assim, te matar todos os caras. É? Não dá pra matar um squad em 30 segundos. Dá, só um. Vai, vai direto no meu cartão, falta 30 segundos. Tá dentro da casa, ó. Em cima. Vai dar tempo. Vai dar de boa. segundos. cima da cava, vamos acabar o tempo. Quem disse? Vamos estar o dano agora. Vamos estar tá lá no meio do mar. Nossa! Os caras lá na frente, pode matar. Não perde agora não. Sai daí, Júlia. Tá morrendo. Agora quero lutar com quatro caras. Dois! Tem quatro. Eu tava indo pro Daniel, cara, o Daniel muito bem seguir eu. eu. Acho que o Daniel não consegue chegar não. Nunca hum? que eu vou conseguir pegar perto dele. Né? Pega um barco aí, Daniel. Tem que pegar? Pega essa M4! Olha um barco aí Por que a vou tá embaixo da terra? Ah, ah, pega um barco aí e vai, vai pra nós. Nossa, o barco do lado dele vai pegar o impossível. não vou pegar o impossível. Ai, Daniel, pega um barco aí, ô. Vou te salvar, posso? Ah, é verdade. Mas não vai dar pra me salvar. Não vai dar pra te salvar do de qualquer jeito. Não dá pra salvar o filho? Dá, pode até dar, mas é difícil. Eu pego o barco aqui. Vou até de você. Nunca que vai dar tempo. Mata aí, mata Dá não, mano. Tá muito pegado antes, mas agora não vai dar. Ah, agora, agora quem morreu fui eu. Vamos, vamos, rápido. Quem vai morrer sou eu. Sabia que não ia dar, não sei porque eu fui. Nem vem, pai. Vai, vai embora, vai embora, vai embora, nem vem. Três caras aqui. Ele vai pegar informação, pai. Sai daí, pai. Vai embora. Vai, pega o cartão e já virou o celular na Aperta não, aperta não, pega a cover das árvores pra gente ver. Hã? Vai, anda, anda, vai. Não, vai pra, vai pra, pra lá, pra rua. Falei, falei pra você não andar no aperto, né? Porque senão os caras te ver. Mas não adianta, tem que andar no aperto. <laughs> Eu tô com a pistolinha aqui, eu vamos matar todo mundo. Autoridade. Deixa ele, por ajuda. Lá, lá, vem barulhão dela. Vou matar sempre. Pistolinha também, velho. Se ela não vier aqui, dá tranquilo. tá de onda. Ei, João, não vai falar nada não? Vai ficar quietinho? Vamos com... Eu sei que você morreu, mas não precisa ficar quieto. Oxi! Oxi. Olha o helicóptero ali. Um bot? Não. Tenta achar nada aí, pai, que tá difícil achar alguma coisa. Eu tô com a 12, pai. Mas tô sem bala. Vai tem bala de m Oi? tem bala de M4? Tem? Tem. Bala de M4. Tá com monte? Aquela grande, aqui mostra três. Tem. Aperta nele, aperta dizer aí, vai. Não quero pegar. Droga, vou dropar que eu pego. Essa mesmo. Sempre quando vai falar bala de AR ou bala de M4 é essa. Você matei já? Não, não tô farmando. Ó? Tô com 300 aqui. Toma. Bora, bora, bora. Quero você. Vem, pai. Vem, vem. Cadê a Júlia? Hã? Cadê a Júlia? Tô aqui! Tem que ficar aqui, né, Júlia? Eu sei que você morreu, mas tem que conversar com a galera. Né, galera? Tá, tá, tá! Ô, pai. Não tô escutando mais. Oi. Agora sim. Alô? É, Pessoal, estou bem tá aqui. Tá, tô escutando. Tá? Vou deixar esse dois jogarem. Escutar um pouquinho da voz deles. Eles nem sequer falam. Vai. Fica então, lá. Tá, você tá aí, Daniel. Tô vendo. Vamos pegar esse barco aqui, ó. Aí, vai. Bom, quem tá aqui no barco? Olha aqui, é, velho. olha aqui atrás. olha, aqui atrás. O barco. Olha. O né? na van. Vem pela água aqui, ó. Eu sei. E tem barco aqui, pai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem, vem, vem pra cá, perto de mim. Monta, monta, monta. Monta. Tá bom. na bala aqui, aqui, aqui, aqui. Entreguei. Vou ayo tudo. Ainda você está tirando bicho? Não. Estou escondido, ninguém vai me achar aqui. Deixar os caras descer. Errou, só tem É eu mais quatro cara e mais quatro. É dois squads e tá no meio. Morri, Ju. Eu não tô morrendo. Tô morrendo não. Vai, confio. Estão procurando. É esse que eu quero. Será que aqui eu tô safe? Eita, safe. Vou parar, hein, safe. Vou parar bem para, para, para, para. Ah, não. Aí, ó, chegou, chegou a... ferrou. Todo eu tô debaixo d'água. Né? Eita. Vai, tá vai. quadro, hein? Matei ah, dois já. Agora pegou no segundo. Calma, tá, eu tenho que me curar. Se eu me curar, eu ganho desse cara. Eu sei. Nossa, eu tenho três balas. Tá bom, tá viu? Eu posso subir, quer? Fica aí. É água. Caramba!